Геш. Ну завязывай давай, друг. Ну тяжело тебя держать. Вообще, конечно, бомба. Когда можно самого себя умыть языком. Правда прикольно? Да что ты, черт побери, такое несешь? Давай, наверное, ты иди уже к себе. Давай, пойдешь? К себе пойдешь? Ну! Эй! Такой весь облизанный, облизанный мокрый-мокрый кот. Да? Эй? Ну? Ты такой мокрый. Иди скорее, иди. Ему лень идти, его надо отнести на кроватку. Сейчас, давай. Ну вот, в кроватке-то гораздо лучше, правда? Засыпай.